ঠিক আছে welcome back to my channel এতিয়া গাইজ যাম আমি নয়নদার বন্ধু ফিল্মখন চাবলৈ আৰু তাত আপোনালোকে সকলোতো ভিডিঅ' বনাই আছে ভিডিঅ' মানে ৰিভিউ দি আছে কেনেকুৱা হৈছে বন্ধু ফিল্ম কিন্তু সকলোৰে মনৰ ভাৱবিলাক বেলেগ বেলেগ আমি চাই পিনি কি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া বাইক চাইক লৈ ৰেডি হৈছোঁ যাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আমি যাম ডাইৰেক্ট বন্ধু ফিল্মখন চাবৰ কাৰণে আৰু তাত আপোনালোক পাই থাকিম ফিল্মখন ৰিভিউ দিম সকলোৱে দি আছে বৰ্তমান এতিয়া পূৰা নয়নদাৰ বন্ধু ফিল্মখনৰ ৰিভিউ আৰু আমিও আমাৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিম কেনেকুৱা লাগে চাই এতিয়া আমি গেট চেট মাৰি লৈছোঁ আৰু বাইকত এতিয়া যাম আপোনালোকে কণ্টিনিউ চাই থাকক ডাইৰেক্ট তাত লগ পাই আছোঁ বাইছ গাইজ ইয়াৰপৰা আৰু আছে পাঁচ মিনিট এতিয়া আমি আছোঁ ভাঙাগড়ত দাদা তামোল দিয়ক দুখন কমপ্লিটলি আহি বাইক লৈ এতিয়া আমি Galleria cinema hall guys cinema start হৈ গ'ল কিন্তু মানুহ বহুত কম আৰু আজি মানুহ বহুত কম আগত মানুহে চালে যদি নাজানো কিন্তু আজি বহুত মানুহ কম আৰু এতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল চিনেমাখন আপোনালোকেও চাওক আৰু আমিও চাওঁ Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Thank, Thank you, sir. Down. Sala, maako sabi ba fail. Shit. মই মোৰ দেউতা ককাই তিনিটাই মিলি এক্সাম দিলোঁ বা পাছ কৰোঁ ক'ৰ পৰা কাজি ধৰিবগৈ পৰা নাই শিশু মামা পাক চাওঁচোন কেনেকৈ পগলা হৈ গৈছে এতিয়া মাতিলা বন্ধু চাই কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া এতিয়া আৰু বন্ধুৰ চাই পিনি আহি আছোঁ ভালেই লাগিলে বন্ধু চাই কিনে ঐ তোমাক কেনেকুৱা লাগিলে বন্ধু চাই মজা না মানুহ ইমান নাই আজি আজি বহুত মানুহ কম চাবলৈ আহিছে বন্ধু চাই আহিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান তাৰপৰা ভাতটো খাবলৈ লৈছোঁ ইয়াত এই ভাইটিহঁতৰ হোটেলত মাংস চাংস বনাই আছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইটো কি মাংস গাহৰি মাংস এই ভাইটি ভাইটি ঘৰটো ক'ত আছিলে গহপুৰ গহপুৰ বোলে ভাইটি আৰু এতিয়া ইয়াতে আমি ভাত খাবলৈ আহিলোঁ ইহঁতৰ হোটেল হোটেলখনৰ নামটো কি আছিলে দেউৰী পাকঘৰ দেউৰী পাকঘৰ আৰু আপোনালোকে আহিলে মানে ইয়াত সোমাব আৰু আমি এতিয়া বন্ধু চাই আহিলোঁ তাৰপৰা ভাতটো খাওঁ আৰু বন্ধুকণ ভাল পালোঁ আপোনালোকে চাব আৰু যদি মই ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ত' আজিলৈ বাই গাইজ গুড নাইট